kuna kale kausemi anasema eti oh, mwanamke wala hana shida kubwa, anataka tu mapenzi, anataka care, anataka attention. Sikia mwanaume mwenzangu, usiingie mtegoni, usiingie mke. Wanawake wanataka vyote, anataka mapenzi, anataka care, anataka attention, anataka muda wote, mkae wote mmekumbatiana kama pipa na mfuniko, na anataka na simu nzuri, anataka muda wote mkae wote mmekumbatiana kama pipa na mfuniko, na anataka na simu nzuri, anataka na aende akatembee na nchi nzuri, anataka na gari nzuri, anataka na umbembeleze, anataka na umkate kucha, anataka na umfunge viatu, vyote wanataka. Asikudanganye mtu asikudanganye mtu. Wanawake wanataka vyote, na wewe anakutaka, na angeweza angekukatakata akakumeza kwa katumboni mwake, usione mwanamke mwingine yoyote. Hao ndio wanawake.